加点碳酸钙，稍微硬一点可能好一点。加点碳酸钙。不过，没有，那，磨高一点也好，拿一点。稍微软，就是边上筋稍微软一点。这刚开始一起，我我这边。所以说，要要看用力气，而且还是蛮到三十几个二幺零。你住啊？你先把它讲到我这了。 用回来的话就没那么粘了，就直接可以拿下来了。直接就拿下来了，很好拿。他这个没有规律的，挠这边就挠这边，挠那边就挠那边。好好不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不